Baro vistida de buero sane o se nine Jesu. Yo posto canta se que yo aro se giriro hija. Yo pescuse se que ni mi borido yo aro se giriro hija. Yo jaina se que despure yo aro se hina yo mene más que nata hija. Dicha mania despurire se que ni mi borido topa cuariro seta yo pescu toca mane yo era inane cuana. Dichatia despurire se que ni mi borido toca noriro seta. Yo pusquito camara joina ne, yo adoro catiro. Yo camara joana mojaro nino. Yo jaguare tuona posto nire musa. Ahiro yo musa ya joari buirire quatu sure. Yo mene masquina higa musa. Ahi musa mene hika. Seku dispurise ku mene wasera dispurihia, ti ha dispurise dischamaniana to se ta je mene mas ke na hiera na je pku ka ma ne jo ma sin ra ra msa je e se ke jo ro se hi ro hi ha msa se tu de puri jo ro se hi na hi ra je mene mas ka ro mene je hi che de cha tia de puri jo ro se ti ro je pku ka ma ne jo ra je mene mas ke na hiera na je pku ka ma ne jo ma sin ra ra msa nya despurire to kwa boriro seta jemene maskena hiera inane j e k e kwanoka ti despuri nya ya wache sekure nyebi boriro ti despurire na kamacho pichaka phe kwanoka ata joaroka kwamaka jemene maskena hiera inane jemene maskena hina j e b u e r a buera boka masa a buera na m u s a kamano puruta siniga ahi ke mesasini no puruta jua basaita. Jepuk ke mana joaina mesahi cenyia ah, esu jaina hira arina ni masia kamasa. Ahi a ah, mesare nyia jepuk ke renyo payoka. Jepuk ke jere to kairi roseta mesare jeke kaiati. Je kaina hiruku ga mesa. Je kaina hiruku ina je duhtiara juara. Je pukut to duhtiara juara je. ayuake tokairo hiruku haye. Tose ta masakan ye dustiare joana ye kaina hiruku nakamasa. Arire masana yaui yemene masanuano bacheto kitore. Ahina tuara bachena kamasa. Onse dustija masare. Masana ye kairiro seta masamene maskina kene kaiga. Kairo masuno tiro mene maskariro yaro hiborirore yariaro tiro mena mascarirore tuoro kaina paina te kairiro yedoro ahina yedustiere joana yemene mascaina hira musa posto kanta yemene mascaina varo hira musa musa ahina hiche hipite yejuarire yauha musane ka mascaina toputoro joarire masiera ra tiro ahi ku yikamas kaviohina hira musa musare nieraha jepuh ke jere to jau rire mahsana jau panyoi. A jau ke jemene makina hira mahsa, mahsana niha mipure. Mahsa se jere ne beserare. Jere se mahsana besei jepuh ke kamare mahsa jua tina kitire. Mahsa a jua che mahsa jua ne viova rohisi. Ahia mahsa jua ahiru kuaka. Mahsa a jua chen jere mahsa mahkuntua chen ye pukere masasini no puruta tiro masane waroka. Arire masane tuftiha ye e. Masame ne maskinane kainga masa. Ni jaure Jesús.